Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izao bolana dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny lakandranon'i Mozambika izay mikisaka manatona antsika ary manome vahana ny fiforonana orana any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimon'ny nosy. Amoron'i-Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Anosy ary ny atitany ny faritra Atsimo Andrefana sy Androy. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona kosa dia omena ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ny masoandro. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny dimy amby telopolo na enina amby telopolo degre ny maripana ambony indrindra. ho ela ary hibetsiboka. Eo amin'ny fito amby roapolo na sivy amby roapolo degre ho antsika eto amin'ny afovoan-tany ary eo amin'ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degre ny any amin'ny morontsiraka atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny telo andro ho avy. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.